Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Ni estas je pagio 364 el la vortoi de Zamenhof dum la unua congresso en 1905 en Bologna. Li estas parolanta pri signor Schleier. Con granda fervoro li laboris por l'ideo de lingua internazia en la dauro de multa iaroi. Du multa e persone donadis nur nuda in proiecto in li esis la unua qui havi suffice da pazienzo por elabori plenan lingvon de la comenzo gis la fino. Quancam esperanto tiam estis iam preta, gin estis ancora publicigita. Cai gi nestas lia culpo, sed la lingvo montrigis ne practica. Li esis la unua, chi per senlazza laborado vechis la intereson de la mondo por l'ideo de lingua neutrala, cae gi nestas lia culpo, se lia falinta afero por longa tempo malvarmigis la mondon por cia arta lingua. Li volis fari grandan labbonon, cae por la tingo de tiu bono li laboris tremulte cae fervore, cae ni devas lintaxi ne laulia successo, sed laulia volo cae laboro. Se la ideo de lingua internazia iam vencos la mondon, tutte gale ciù gesto sub la forma de Esperanto au de ia alia lingua, la nomo de Schleier occupos ciam la plei honoran locon en la historio de nia ideo, cae tiun ci nomon la mondo neniam forgesos. Mi esperas che mi esprimos la opinion de ciui partoprenantoi de nia congresso semidiros, ni esprimas ni ancora andancon al signor Schleier, la unua cae plei energia pioniro della ideo de neutrala lingvo internazia. Do, citie Zamenhof eh, iras profunde en la contribuo de Schleier alla interlinguistica movado, ni diru, classica, cae facte li ripetas per alia vortigo che nestas la successo a venco la grava afero sed la laboro che la volo sed mi volas porti vian attenton carai auscultantoi cae spectantoi al citiu fraso se la ideo de lingua internazia iam vencos la mondon, tutte gale ciu gesso sub la forma de esperanto o de ia alia lingvo. Do, iu sense, Zamenhof ne estis esperantisto, char li anta uvidis che povas esti che esperanto estas nur stupo por atingi la finan resulton. Fakte tio la mi mi povas kompreni ke por vi tio estas povas esti tre provoka penso. Se ni meditu pri tio. Do Zamenhof firme credis je Esperanto kaj laboradis por tio. Compreneble, kai li successis atingi la resulton che esperanto plu vivu lin kai presca un eniu alia arta lingvo por usi la vortigon de Zamenhof mem successis tiel sed longa perspective lau Zamenhof paus ancau esti, che fin fine la monde lectos ion alian. do, li estos la dua homo en citiu voio, cia la unua estis vere schlaier. Cai mi pensas che tio estas tre interesse. Estas stra interessa rimarco por ni, qui uzas la lingvon Esperanto. Kai alia eta rimarco per me sol mi li diras por elabori plena lingvon de la comenzo gis la fino kai hodio ni dirintus ecde la comenzo gis la fino tiu ecde venis poste do uh, alia ero kiu montras ke la lingvo evoluas Bone, mi dankas pro via atento. Mi esperas ke vi pasas bonan semenfinon. Cis morgau kaj kiel ciam antauen sen fine.